حسنا حس كطيار والمنافع بالرحله رحلة yeah. yeah, آه yeah, yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش الشبلاطة حومة بين بلاد الهود تما خلوني знаем области.